जसले भन्दै हिँड्थ्यो टाइम छैन टाइम छैन त्यो मान्छेको अहिले कुनै काम छैन काज छैन पार्टी गर्दै हिँड्नेहरूको छ पब्जी खेल्नेहरूको त लास्टै छ मिठो केही खाउँ भने राम्रो लुगा लाउँ भने नुहाएर च्याट परि जियो भेट्न जाउँ भने लकडाउन छ लकडाउन छ यो धरतीमा लकडाउन छ हेलो हेलो दा अँ भाइ कस्तो छौ म राम्रै छु दा तपाईँ म पनि राम्रै छु यार बोर्डिङ दिनभरि घरको घरमै हो नि दा अँ घरको घरमै यार जिन्दगी जन्म भएको छ अन्त दिनभरि के गर्छ घरमा दा के गर्छु दिनभरि हजुर ल अन्त सुनाए त ए हुन्छ त सबसे पहिला त म रामै फोनलाई चाहन्छु फोनलाई अनलक गरेर वाट्सएपतिर जान्छु अनि हेर्छु को कोले गरेको छ मेसेज मलाई तेरो दाइको म ठुलो सबलाई दिन्छु रिप्लाई अनि उठ्छु खाटबाट फ्रेस हुनु लागि जान्छु ब्रेकफास्टमा जे छ थियो म गम्छु बम खान्छु दोकानहरू सारा बन्द सपनामै चिउर खान्छु ह्या बोरिङ भयो मलाई नाना थरी कफ खान्छु अनि त्यही हुने लडी बढी खाटमा हुन्छु दली मली मिस्यु बेबी भन्दै गर्लफ्रेन्डलाई कल घरी घरी एभ्री दिनको इन्स्टा इन्स्टा दिनको वाट्सएप सरी सरी काट्दिन्छु म दिन फेसबुकमा मिम सेयर गरेँ अन्त त रोडतिर जाने कामहरू गरेको छैन होला नि थाहा छ होला नि रोडतिर त रोड जाने हिम्मत छैन चाकमा भाटा खान्छ के के टेस्ट गर्छ केटी भेटे त फुकी मान्छ जसले केयरलेस गरेर हिरो भएर घुम्नु जान्छ त्यस्तो मान्छेहरूलाई कोरोनाले काँचो खान्छ म त दिनभरि यही गर्छु काम केही छैन रे घरभित्रै बस्नु हेरे चाहे दिन होस् या महिना रे सेनोटाइजर खतम दोकानमा पनि यो छैन रे जिन्दगी भयो झन्डो गर्नु परे खान्छ छैन यो हो कोरोना भर्सेस इन्सानियतको रेस यो रेसमा हारे भने इन्सान नै हुन्छ शेष आओ साथ मिलेर अब बचौँ हाम्रो देश अहिले फिलहालको लागि घरमा बस त्यही हो बेस्ट नपाए बोर्डरमा बसिरहेछन् ज्यानको माया लागेर खोला तरी फर्किरहेछन् पल भरमा कोरोनाले लामो दूरी लियो विश्वको अर्थतन्त्र डाउन पारिदियो आफू आफू बचेर समूहलाई बचाऊ आफ्नो केयर आफै गरी कोरोनालाई भगाऊ